Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вы снова на канале Корпус Выживания. И сегодня мы расскажем вам про универсальную кобуру «Дельта». Основное преимущество данной кобуры заложено в ее же названии – это ее полная универсальность. Вы можете настроить ее как под небольшие пистолеты, например, пистолет Макарова, так и под довольно крупные, например, ГЛОК, даже с фонарем – Изнутри на кобуре находится регулировка по длине при помощи липучки, а передняя часть дополнительно прошита стропой для защиты от истирания мушкой и целиком. Помимо регулировки по длине, пистолет также фиксируется двумя лепестками на липучке. Сверху пистолет фиксируется регулируемым хлястиком с липучкой. На обратной стороне имеется липучка. Нужна она для этой предохранительной стропы которая не позволит вашей кобуре случайно расстегнуться. Помимо этого, с передней стороны имеется подсумок для пистолетного магазина. Клапану подсумка также регулируется при помощи липучки. А на обратной стороне у кобуры имеется крепление площадью 2 на 3 молля. Данные кабуры в различных расцветках, а также другое снаряжение вы можете найти на нашем сайте. И помните, качественная экипировка может спасти вам жизнь. Берегите себя, не болейте и до новых встреч на нашем канале.